ඔන්න ඔන්න මෙන්න මෙතන තමයි ඇත්තම Garden by the Bay එකේ තියෙන floral fantasy කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකට entrance ticket එක වෙන්නේ ඩොලර් 5ක් uh, වගේ සිංගප්පූරු ඩොලර් 5ක් වගේ වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඇඩල්ස්ලට uh, වෙනයි චිල්ඩ්‍රන්ස්ලට වෙනයි uh, ඉතින් මෙතන මේ වගේ මල් උඩ යනවා පල්ල යනවා ඔක්කොම ස්වභාවික මල් ඍතු මේ වනේ මේ තියෙන්නේ ඉතින් මෙතන මම පොඩ්ඩක් කරන පොඩි බාධාවක් වගේ වුණා. මේ හැම එකම හදලා තියෙන ඕකිඩ් මල්. හා ඒ වගේ විවිධාකාරයේ මල් වලින් තමයි මේවා හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවනේ. මේක ඇතුළට නම් මාරම කූල් එකකුත් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනද මිනිස්සු ඉතින් මේකේ ඇතුළේ ඇවිද ඇවිද ඉන්නවා. මල් වලින් මෙච්චර දෙයක් ගන්න පුළුවන් කියලා මටත් හිතා ගන්න බෑ ඇත්තටම. මේක ඇත්තටම ගත්තොත් කෘතිම පරිසරයක්. නට මාර ගතිද මේ ඇතුළට ආවම පොඩි ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මම ෆුල් රවුන්ඩ් එකක් ගෙනියනවා මේක මෙහෙමම එක්සිට් එකට යනකම්. ඒගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඕකිඩ් වර්ගම ගත්තොත් එහෙනම් බර ගාණක් තියෙනවා මේකේ. දැන් මේකේ අපි ගියාම මෙතන තියෙනවා පොඩි වර්ෂාවක් දියැලක් ඇතනවා වගේ එකක් තියෙනවා. යන වර්ෂාව මේකට කියන්නේ මොකද්ද ෆ්ලෝරල් ෆැන්ටසි කියලා. මේක අර ෆ්ලෝරල් ෆැන්ටසි එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ෆ්ලෝරල් ෆැන්ටසි එකට යනවා නම් දැන් මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? මයික්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් එකක් තියෙනවා. අන්න මේකේ තියෙනවා ගෙම්බ අනම්මනගේ සත්තු බස්සු ඉන්නවා. ඉතින් මෙතනින් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඉගෙන ගන්න ඕන නම් එතන ගිහිල්ලා දැන් පොටරව මුකුත් මම කරගන්නම්. බලන්න ජලයේ වැටෙන ශබ්දය සිංගප්පූරුවේදී හැමදේම තියෙන ඔක්කොම කෘතිමයව තමයි. ස්වභාවිකව එකක්වත් නැහැ. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ ෆ්ලෝරල් ෆැන්ටසි එක ඉවර වෙනවා. මේක තමයි ෆ්ලෝරල් ෆැන්ටසි කියලා ඔයගොල්ලෝ බලන්නවත් ඔයගොල්ලන් දකින්න හම්බෙන එක. මෙතනින් අපි එක්සිට් වෙන්න ඕනේ දැන්. 小朋友给他抱开。 Thank you. <laughs> දැන් ෆෝල් ෆැන්ටසි ඉවර වුණා. දැන් අපේ අපේ ෆැන්ටසිය කොහෙද දන්නේ ඉන්නේ? ෆැන්ටසිය ඉන්නවකෝවා මේ පැත්තේ. අපි ඊළඟට යන්නේ අතන ෆ්ලවර් ඩෝම් එකට. අපි ගිහින් බලමු මේ පැත්තට.